上腿，右腿的还有左腿的怎么去做？来，我先演示一下，Let me do it demonstration。首先一样，你的左脚要往左前方四十五五度角度上步，但你的身体跟以前不一样，身体并不是直线的，直线的会被它一个拳 punch 就把你痛，像一飞机一样被击落啊，到地上粉碎。所以呢，你要做的是把脚尖上步。 and 把你的身体转过去，把你的头藏到左侧后面，保证他打不到你。我来看一次的，boom，来看一次，说我量一下距离，扫，boom，就是这个动作啊。哎，我限你算。你要做的一定是脚尖，脚尖垫起，膝盖弯曲，让自己的身体降低。有人问过，扫冰。 扫扫心如何发力？我要讲，今天回答你，就是你的脚尖一定要蓄力，从下面传传达力量，还有我说的强调往左侧上步，踢着右腿，左侧上步攻这一下，这是给你发力的，还有你的腰。你之后的是什么？这是所有的起源。这里就要开始的。看，把你的头。攻，看我的头躲开了，藏过去了。再来一次，攻，再来一次。 然后你的迎面拱一样翻过来，这样身体转过去，很长。看我踢的很长的，依然打不打不到我，这是小踢。来，我换一个，呃，let me change, yeah, let's go keep。看这只腿的小踢怎么去做呢？一样，我们今天是讲传统的方式，传统方式是往这边上步，之后也会有我们往那边上步的方法。所以之后的就是我要现在讲基础的。来，换步，换一样，你这边上去，错，错，错。 打到我，我身体往那边藏，看我的脚尖、膝盖角度，看到了吗？这个角度，角度，角度很重要，很重要，一定要让这个角度发生，并且下巴在肩膀里面。今天，而且我会要告诉你，之后的太阳意子有一集里边，我讲一个非常牛逼的，你要注意那集。我要告诉你，有了很多人玩家已经做过实战的训练，你不知道，你担心迎面补被对方撞。 上，来，蹦，上，蹦，提膝防守，踢断。你见过视频里有好多运动员，有个 E f c 然后他们会骨头断掉，然后下一集太有意思，我要揭秘给你，告诉你今天的课结束，谢谢。